Меня зовут Михаил Сергей. Сегодня мы будем четырехквартирный скворечник делать. У нас лежат заготовки, которые вы видите на экране. Сейчас мы будем прикорачивать веточки, которые они будут вылезать и покидать домик. перекручу ступеньку. закручиваем крыльцо. второй литок. летит литок. прикручиваю лицевой скворечник. сотку в речках. колечек к основанию. собирать основной скворечник. сделаем перегородку. вниз основного скворечника. лицевую часть стенку бокового скворечка. прикручиваем стенку бокового скворечника. паречка, литок будет сверху. Чуть ли так в боке крыши. Болельщик готов. С вами был Михаил Сергеевич. Пока. Я свое забыли, смотрите еще раз.